Ben Osman Amaç. Manisa ili Şehzadeler ilçesi Harmandalı mahallesinde yaklaşık 50 dekarlık arazimde organik tarımı yapmaktayım. Organik tarıma Rapunzel'le beraber başladım. Yaklaşık 15 yıldır da devam etmekteyiz. Ee, bölgemde organik tarım yapmamla beraber biyoçeşitliliği hem destekliyorum hem de ilerlemesine yardımcı oluyorum. Bakınız etrafınızda e, renk farklılığını, bitki çeşitliliğini görmektesiniz. Bunların her biri benim asma ağacımla beraber birlikte uyum içinde gelişimini sürdürmekteler. Rapunzel'in dahil olmuş olduğu bu projede çevremi, arazilerimi daha iyi e, tanıma fırsatı buldum. Arazimde bulunan yabancı otları daha iyi tanıdım. Bu otları tamamen yok etmek yerine bunları üstten biçerek e, mücadele etmeye çalışıyorum. Ayrıca yabancı otlardan tohumlar elde ederek bunları arazime boş olan yerlere ekiyorum. Ayrıca mümkün olduğunca arazilerimde daha az işlem yapıyorum. Hastalıklarla mücadele ederken daha az organik girdi kullanıyorum. Toprak işlememi yabancı otlara e, biyoçeşitliliğe zarar vermemesi, vermemesi için daha az yapıyorum. Çok fazla arazi işlemediğim için e, toprakta kaymak tabakası oluşmuyor. Daha az sulama yapıyorum. E, sulamada kullanmış olduğum enerjiyi de en aza indirmeye çalışıyorum. Ayrıca yapmış olduğum böcek evini arazilerime asarak onlara e, kışın e, uygun ortam sağlıyorum. Organik e, tarımda biyoçeşitliliğin önemini çok iyi biliyorum. Arazilerimde de biyoçeşitlilik yaptığım için çok e, memnunum, mutluyum. Emeği geçen herkese ve Rapunzel'e çok teşekkür ederim.